boş. Bana araba rastlıyor ya dört kişi öldüreceğim ya öleceğim. Bence kaç. Moruk kaç Araba. kaç. Cidden kaç hiç Kanka adamlar düşmanmış biri offroader'la öbür ikisine. Rapic. Adam bir tane tepkiyle adam. Benim orospu evlatlarım ne oldu? Orospu çocuğu. Ha ha ho hi ho ha ha. Amına kodumun oğlu. Bayi biç diyor gelmişler 3 kişi bir odaya. Adam Envanter- misafir Bye. bekliyor